रोहिल राजपूताना को जय माता दी आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दो बहुत ही खूबसूरत पोशाक बहुत ही प्यारी डिजाइन है जो अभी आप देख रहे हो वो पीच कलर के अंदर है पूरी के अंदर फुल वर्क है हैंड वर्क है तारी प्लस जरी का वर्क है जिसको आप बनारसी वर्क भी बोल सकते हैं लहंगे में पूरे में बॉर्डर है पूरे में जाल है बहुत ही खूबसूरत पोशाक है अगर आपको पसंद आती है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएंगे स्क्रीनशॉट लेकर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें लाइक करें और शेयर करें इसके अंदर आपको एक पोशाक और मिलेगी जो है आम पीला कलर की <clears throat> ये पोशाक है आम पीला कलर की पूरी प्योर के अंदर है बनारसी वर्क है रेशम का टच दिया हुआ है बहुत ही प्यारी पोशाक है बहुत ही सुंदर है पूरी ओढ़नी के अंदर बॉर्डर आएगा प्राइस के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर